Όνες κάτω περαστικούς και λίγες που πήρε δώρο, κρεμμένη, κρυμμένη, κρυφά λασμένη, τυχαία γελμένη, λιμνή φοβισμένη, εκείνη που το ξέρει, μαρή και πλημμένη, στις σχέσεις, στο σπίτι, καλά κλειδωμένη, χαρούμενη μας κοινή, συνεπιπάτες, ωραία καλλιτέχνης, παιδιά, γραμμάς, πριν να μου Esse chão